Yeah. Real Cash. Alles auf grün, ja, ich yeah. den Flex, ja. Alles auf grün. Ich fick den Flex. Ja. Ja, ich fick yeah. den Flex. Ja. Ja. Ja. Ja. Augen auf Rot, Augen auf Schwarz, Augen auf Rot, Rot, Augen auf Schwarz. Ich bin high, high as fuck alles auf Rot, alles auf Schwarz, Augen auf Rot, Augen auf Schwarz, Augen auf Rot, Augen auf Schwarz. Ich bin high, high as fuck, alles auf Rot, alles auf Schwarz, yeah. Teile zerkaut, Optics im Rauch, ich bin gut drauf, Augen auf schwarz, Teile im Bauch, während ich bau, lösen sich auf und ich drehe ab, voll auf Sendung, dennoch will ich noch mehr, voll auf Sendung und ich bleibe on air, Augen auf rot, weil ich zu viel gekifft hab, Digga, doch mein Gras geht nie leer, yeah, bleib auf dem Teppich, ich bleib auf der Straße, bleib auf der Straße, yeah. Bei mir geht es trotzdem immer um Grünes und Hase. Grünes und Hase. Digga, mich jagen die verdammten Bullen seit Jahren. Bullen seit Jahren. Doch nicht so wie ich werden die Hunde versagen. Augen auf Rot, Augen auf Schwarz, Augen auf Rot, Augen auf Schwarz. Ich bin high, high as fuck. Alles auf Rot, alles auf Schwarz. Augen auf Rot, Augen auf Schwarz, Augen auf Rot, Augen auf Schwarz. Ich bin high, high as fuck. Alles auf Rot, alles auf Schwarz. Look at.